السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا لكم اليوم فيديو جديد فيديو شرح تحميل ماين كرافت جميع الأصدارات طبعا طبعا ندخل على الرابط الموجود اسفل الفيديو طبعا رابط تحميل من موقع MediaFire. بعد ما تدخل راح تضغط على download. بعدها تضغط على بدء التحميل طبعا راح يخل... يبدأ يخلص معك التحميل نرجعكم بعد ما يخلص التحميل طبعا بعد ما تعمل كل شيء راح يجيك مجلد زي ده راح تضغط click يمين تضغط click يمين راح تضغط على هذا الثاني هنا راح راح يخلص معك راح تجيك ايقونة زي كذا زي هذه راح تضغط عليها وتفتحها طبعا راح تفتح هذه راح تجيك زي كذا تضغط على نكتس اكتس نكتس ينستال راح يبدأ يحمل معك تنتظر حتى يخلص تحميل خلص تحميل لو تبغى تفتح تكتب اسمك بعدها تضغط على play طبعا هنا في جميع الزرات الموجودة في اللعبة نطقطق قال لي السلام عليكم شوف كل راح نختار الإصدار الأخير راح تضغط على play تنتظر حتى يخلص طبعا راح ننتظر حتى الخط هذا الازرق اللي موجود هنا حتى يخلص ما يخلص الخط راح تفتح لك زي كذا راح تفتح كذا تكون حملت مايك مايكرافت لا تضغط على الاولى هذه الموجوده هنا الاولى بعدها تضغط على هذه الموجودة هنا بعدها تضغط على هذه تخليها زي كذا بعد تضغط على هذه بعد تضغط على هذه بعد تضغط على هذه بعد تضغط على هذه تنتظر راح نسوي لك ماب جديد تنتظر مثل ما تشوف فتحت هذه اللعبة افتح افتح دي راح تمشي طبعا من فوق يقول لك هنا قطع قطعية عشان لو تبغى طيب يمسك واي شيء تحط سكنتات واحنا وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسى الضغط على زر ال like وال subscribe. السلام